Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Kevin Incredible und heute guckt ihr jetzt mit mir die neue T-Pop-Gruppe an. Ich habe vorhin schon die MB abgecheckt von äh, Atlas mit dem Lied Mayday, Mayday und jetzt gucke ich mir die Performance an, bin daher sehr gespannt, weil die hatten schon Choreografie gezeigt, aber ich bin jetzt auf die ganze Performance gespannt. Die sind echt talentiert, die können echt super tanzen und die Stimmen waren auch richtig gut. Das Lied war echt lit.

Okay, ihr könnt schon sehen, echt, die können echt gut tanzen. Ey! Uh. Wow. Wie von einer Stelle zur anderen rennen, so richtig gut. Uah, ah, Wow, so viele Zuschauer. Tap, tap. day. Ey. Wow, aber ihr könnt, ihr könnt echt sehen, wie talentiert die Boygroup ist. Die können synchron tanzen. Jetzt echt drauf. Oh. Das war richtig cool. Zap, zap. Zap, zap. Mayday, Mayday. Die haben eine klasse Choreografie. Oh mein Gott. Sets sind echt cool. Fire. Fire, fire, fire, fire, fire. Mayday. Uh. Oh mein Gott. Also die werden sicher noch erfolgreich, die werden sicher noch groß. Ich bin so gespannt auf deren Zukunft. Tap, Mayday, Mayday. Und dann noch diesen Endpose, richtig cool. oh mein Gott! Habt ihr schon euren Bias gefunden? Schreibt es in die Kommentare. Richtig cool! Das war Atlas, die neue T-Pop-Gruppe, deren Performance zu Mayday Mayday Cool. Schreibt gerne eure Meinung mal drunter. Würde mich sehr interessieren. Falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr die auch gerne runter in die Kommentare schreiben. Äh, vergesst nicht zu liken, falls euch das Video gefallen hat und zu abonnieren für mehr T-Pop-Content. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye!